Obati orang yang sakit di antara kamu dengan sodapoh. Sakit kan ke rumah sakit, Pak Ustaz? Betul sakit kan pergi pakai akupunktur tusuk pakai jarum betul sakit kan kami pergi ke pengobatan alternatif dukun jangan man atakahinan siapa yang datang ke dukun fasaddaqahu bima yaqul percaya pada cakap dukun falam tuk lahu salatun arba'ina yauman tak diterima solatnya salatnya puluh hari puluh malam yang sudah pergi ke dukun pergi lagi sampaikan ceramah hamba ku ke dukun Assalamualaikum Pak Dukun Waalaikumsalam ini mungkin kunjungan saya terakhir kenapa? ini ada ceramah dari Ustaz Somad diduikan man atakah hinan siapa yang datang ke dukun falam tukbal lahu salatun tak diterima salatnya 40 hari 40 malam wah kalau gitu kita santet dia santetnya bulu ambo takutkah Abdul Somad pada dukun-dukun Hey dukun-dukun taubat kalian dukun-dukun hmm. lah bertambah pulau musuh ambo kini bertambah terserahlah santetlah santet santet, santet. bapak bukan mati juga ya tak? orang yang mati di santet mati syahid betul takbir iyalah waktu rami orang awak berani pas surang di kamar kamar hotel tinggal surang Ah, datang mungkin santet kamu yang nantang. Ah. Ha. baca ayat kursi Allahu la ilaha illa qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis saya juga hafal saudara yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala ada orang-orang yang berkawan dengan jin dan jin itulah yang memerintahkan dia berbuat buruk Sebenarnya saat dua awak nan lahir ke dunia iko, awak membawa jin namanya jin korin. Orang nan indak percaya pada jin maka dia kafir. Kenapa? Karena di Quran ada satu surat jin juz 29 dah cerita tentang ada jin Islam, jin kafir. Jin kafir itulah nama mengganggu manusia. الذي يوسوس في صدور الناس من jin. jadi si anak tak percaya pada jin الذي يوسوس في صدور الناس من الجن Nas. Pak Imam Pak Imam apa dibaca ayat tadi Mana tak baca minal jin Tak percaya sama saya jin tak bisa. Yang syirik itu kalau awak percaya bahawa jin itu bisa mendatangkan mudarat ke awak. Maka awak membaca doa. Bismillah. Bismillah. Dengan nama Allah. Bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama. Kusebut nama Allah. Dengan ku sebut nama Allah. Tak ada satu pun yang dapat menimbulkan mudarat baik di bumi maupun di langit maka jangan meminta kepada du dukun hai dukun-dukun tobat kalian like and share mudah-mudahan dari seratus video yang di share ada ditonton dek dukun dapat hidayahnya Ayah ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan satu orang dapat hidayah karena engkau khairum min humurin nam lebih baik daripada kau memiliki seekor unta yang merah pernah bapak ibu menengok unta berwarna merah Tidak. unta biasanya warna uh, oren limau tuh <laughs> merah merah itu bahasa italinya Ferrari jadi unta warna merah sedan Ferrari dawu mardakum bisadaqah obati yang sakit-sakit dengan bersodakoh lutwiknya benanah tidak sembuh tujuh tahun datang ke rumah Imam Abdul Rahman Ibnu Mahdi wahai Imam Abdul Rahman Ibnu Mahdi lututku sudah bernanah tujuh tahun tak kering-kering tak bisa solat tak bisa dibengkokkan tak bisa duduk bagaimana caranya ini wahai Abdul Rahman Ibnu Mahdi kau sudah ke dokter? sudah sudah makan herbal? sudah sudah pergi kepada ulama minta doa? sudah tak juga sehat Imam Abdul Rahman Ibnu Mahdi mengatakan ada hadis Nabi da'u mardakum bis sadaqah obati sakitmu dengan sodakoh digalilah sumur dibuek sumur Orang kampung nan sulit mendapatkan air pun menimba air, minum menimba air, mencuci menimba air, wudu menimba air, mandi menimba air, salat akhirnya kering. Kariang sadu penyakit nan dilutui akhirnya sehat. Sehat kenapa? Karena sakit datang dari Allah kesembuhan pun datang dari Allah mudah bagi Allah menyehatkan dan menyembuhan tapi bagi orang yang tak bertuhan ateis mana mungkin sedekah bisa menyehatkan orang tapi bagi Allah la haula wala quwata illa billah Pak dokter, Pak dokter yang hebat mengobati orang pun kadang sakit tak sehat-sehat. Betul? Bapak-bapak yang diponis sakit dengan cepat-cepat putus asa. Bapak, nampaknya sudah tak ada harapan lagi, Pak. Kalau ditengok dari garis biji mata Bapak, nampaknya tak sampai hari Jumat. Jangan takut, Pak. Berapa banyak pasien yang sudah diponis mati, tak mati-mati. Malah dokter itu pulang, mati. Mohon maaf, Pak dokter yang sakit hati. Tapi intinya adalah bahwa kita hidup sampai malam ini Allazi khalaqal mauta Allah yang menciptakan hidup wal hayata Allah yang menciptakan mati untuk apa Allah buat Abdul Somad sampai malam ini hidup liyabluwakum ayyukum ahsanu amala supaya Abdul Somad bisa beramal saleh deh. Terima kasih saya yang tak terhingga kepada seluruh pengurus Masjid Jami Aur Kuning yang sudah memberikan kesempatan menghidupkan lampu mikrofon yang luar biasa. Semangat Ustaz Abu Somad malam ni ceramah. Apa tidak semangat? Suara jale. Bismillah. Oh, Jangan awak ceramah di tempat lain. Kalau awak ya, leh leh awak. Keluar suara awak hendak keluar. Assalamualaikum. Jap. Sud. Mat. Assalamualaikum. Mbak awak ceramah. Tapi Masya Allah Tabarakallah Mudah-mudahan yang bersedekah mikrofon ini Selama dipakai mikrofon ini mengalirlah pahalanya kepada mereka insyaallah. Tapi kalau awak bersedekah, jangan dipesan ke pengurus ini mikrofon saya biar supaya tahan lama, tolong pakainya seminggu sekali. <laughs> Perlu kita datang, mana mikrofon yang saya sedekahkan kemarin sudah rusak, Pak. Balinan baru agih leh. Mana nan patang tu sudah rusak, Pak. Wah, aku pakai pun mengunyah mikrofon. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka yang ada sakit-sakit bersedekahlah. Perempuan kena penyakit kista, besar duit logam dalam rahim. Kata dokter ini kista, Bu. Nauzubillah, nauzubillah, nauzubillah. Mudah-mudahan ibu-ibu jangan sampai kena penyakit kista. Amin. Ini kista, Bu. jadi gimana dokter dioperasi jadi kalau dioperasi rahimnya diangkat kalau rahimnya diangkat tidak bisa punya anak rahim diangkat nggak bisa punya anak menangis nggak bisa punya anak istrinya menangis suaminya senyum <laughs> operasinya kapan seminggu lagi istrinya tahu hadis Nabi da'u mardakum bisodakoh berobatlah dengan sodakoh berobatlah dengan sodakoh berobatlah dengan sodakoh akhirnya nyus sedekah sedekah sedekah sedekah sedekah cek terakhir ke rumah sakit rupanya kista mengkerut mengkerut mengkerut mengkerut hilang dokter cek dua tiga kali eh kau mah kau payahnya kau hilang tanya ibu makan apa tidak ada biasa makan sampah deh bau kok hilang nggak tahu saya saya cuma sedekah sedekah rupanya ada hadis nabi mengatakan dau mardaku bisadaqah jadi saya masih perlu operasi kista rahim diangkat Enggak perlu sudah sehat pulang ibu tersenyum ketawa lakinya pulau menangis number